la importancia más grande que yo le veo es, que, es de haber eh, consolidado la astrofísica eh, a nivel nacional. Y para eso el FONDAP les ha proveído y les ha impulsado la creación de proyectos clave. Entonces el FONDAP ha potenciado eso y les ha cambiado justamente la manera de hacer astrofísica en Chile. Hemos combinado observaciones con el telescopio Hubble del espacio y observaciones con los telescopios aquí en Chile. En el año 2005 hicimos el descubrimiento de la galaxia más alejada o la más temprana que existe. Temprana en el sentido que estamos observando la luz de una galaxia que se formó un poquito después del Big Bang. Teoría más destacada, más aceptada de la formación de galaxias es el mismo eh, teoría de la formación del Big Bang. Y hemos demostrado que usando este método de las esferas en la parte infrarroja se logra una precisión de 2 o 3% en la determinación de la distancia de una sola galaxia. Hemos descubierto que las estrellas masivas en su proceso de formación emiten chorros de material. Se han, detectado flujos moleculares muy poderosos, se han detectado chorros de gas ionizado muy poderosos por estudiante. Estamos justamente entendiendo qué pasa justamente en el proceso de colapso, en la formación de discos y en la elección de estos chorros hace 10 años, 15 años, no sabíamos si había otros mundos como el nuestro. Ahora ya sabemos que sí, y es más, sabemos que deberían existir muchos mundos, muchísimos mundos, eh, como la Tierra. El problema es encontrar, eso es lo difícil. Hoy día sabemos, y el premio Nobel del año 2011 fue sobre ese tema, que el universo se expande aceleradamente. Y eso se descubrió hace 12 años gracias al trabajo de Supernova. En esta primera etapa, del proyecto realizado entre las campanas y colaboración con nosotros eh, nos enseña de que en los próximos años tenemos que enfocarnos en el infrarrojo. Cuando miremos en el futuro hacia atrás, vamos a ver este proyecto Fondap de Astrofísica como el, el, origen, el punto cero del desarrollo de la astronomía moderna en Chile. A mí me gustaría que el Centro Astrofísica fuera recordado como la semilla que permitió finalmente la creación o germinación en un Instituto Nacional de Astronomía que tenga un impacto mundial.